السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي شانيل كيف ما العاده نهار جديد وفيديو جديد نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الكيكه اللي كتجي رائعه لا في الشكل لا في المذاق والاهم اهم شيء انها ناجحه بطريقه بسيطه نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم لكم فيديو ما تبخلوش عليا بلايك بالنسبه للناس اللي كيشوفوا اول مره القناه كنتمنى انكم تشتركوا في القناه الى عجبتكم بطبيعه الحال تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد والمشاركه مع الاحباب والاصحاب باش تكبر القناه ودابا نمشيو مباشره المقادير ونتمنى لكم فرجه ممتعه كنقول لكم مرحبا بكم مجددا بالنسبه للاقتراح ديال اليوم كيف ما كان في التقديم ديال الفيديو اولا اول فيديو غتكون عباره عن كيكه اللي كتكون سهله مقادير بساط وطريقه سهله جدا بالنسبه للشكل ديالها رائع اما بالنسبه للمذاق كتجي اكثر من رائعه ناجحه 100% وبطريقه بسيطه كنحتاجو ربعه ديال البيضات اللي كيكون الحجم ديالهم كبير كذلك جوج ديال الملاعق كبار نتاع النشا اللي كيكونوا ممتلئين ست ملاعق كبار نتاع الكوك اولا جوز الهند اللي كيكونوا حتى هما ممتلئين غنحتاجو 150 غرام ديال السكر وكتبقى الكميه على حسب الرغبه 150 مليلتر نتاع عصير البرتقال و 100 مليلتر نتاع الزيت المائده كنحتاجو قبيسه تاع الملح جوج اكياس خميره الحلوى كل كيس 11 آه، غرام ما يعادل 22 غرام ملعقه كبيره تاع الخل وكيس تاع الفاني كنحتاجو كذلك الدقيق ما يعادل 8 او 9 ديال الملاعق كبار كيبقاو على حساب النوعيه ديال الدقيق وكذلك على حجم ديال البيض كانوا هادو هما المقادير ودابا غادي نمشيو مباشره للطريقه ديال التحضير اول حاجه غنبدا بها غادي نخدم البيض اربع حبات كيف ما قلنا الحجم ديالهم يكون كبير مع 150 غرام نتاع السكر كذلك كيس نتاع الفاني وقبيسه نتاع الملح غادي نخدمهم جيدا حتى يولي اللون ديالهم شيئا ما ابيض نقدروا نحتاجوا اما الطباب الكهربائي اولا الطباب ديال اليد يعني على حسب اللي عندك في الدار بعد ما ساليت الخلط نتاع البيض كتشوفوا اللون ديالو كيف رجع غادي نضيف باقي العناصر بالتدريج كنضيفوا البرتقال ما يعادل 150 ملل نتاع العصير كذلك 100 ملل نتاع الزيت غادي نخلطوهم كذلك جيدا وغنضيفوا من بعد باقي المقادير اللي غادي تشوفوها معايا في الفيديو هنا بعد ما خلطنا العناصر جيدا غادي نضيفوا جوز الهند او الكوك او نواه كوكو ست ملاعق اللي غادي نضيفوهم في هذه المرحله كيف ما قلت لكم الملاعق يكونوا كبار ومتسابقين كذلك غادي نضيفو جوج ديال الملاعق نتاع النشا اللي غادي يكونوا ممتلئين جيدا والملعقه الكبيره هنا ضفت هذه الكميه بحيث ان الملعقه الاولى ما عمرتهاش جيدا يعني نحاولوا ان جوج ديال الملاعق كبار يكونوا ممتلئين جيدا كذلك الدقيق اللي غادي نضيفوه بالتدريج بعد ما غادي نضيفو الخميره ديال الحلوى الخميره تاع الحلوى هنايا استعملت جوج ديال الاكياس كل كيس 11 غرام هي مجموع 22 غرام غادي نخلطوهم جيدا وغادي نضيفو الدقيق بالتدريج هذه المرحله غادي نضيفو ملعقه نتاع الخل كبيره اللي غتكون ممتلئه يعني الملعقه من غادي تعمروها حاولوا انها تمتلئ جيدا ودابا غادي نضيفو الدقيق بالنسبه للكميه ديال الدقيق انا استعملت هنا تقريبا 8 ديال المعالق نتاع الدقيق اللي كيكونوا كبار وممتلئين كيف ما كتشوفوا تقدروا تستعملوا 9 ديال المعالق او لا 7 يعني على حساب النوعيه كيف ما كنقولوا ديال الدقيق وعلى حساب كذلك الحجم ديال البيض حاولوا ما امكن انكم الدقيق تضيفوا بالملعقه يعني كل مرحله كتضيفوا جوج ديال الملاعق حتى كتحصلوا على واحد القوام اللي كيكون شيئا ما خفيف حيت ان الكوك غادي يشرب لنا من بعد من غادي نخليو شويه الخليط ديالنا يرتاح غادي يتشرب يعني من الاحسن انكم تضيفوا الملاعق بالتدريج وكيف ما قلت لكم غتحتاجوا ما بين سبعة ديال الملاعق حتى لتسع ملاعق هنا كيف ما شفتوا معايا بعد ما شفت ان الخليط عاد خفيف زدت آه، قليل من الدقيق او ملعقتين ديال الدقيق يعني ما مجموع العدد ديال المعالق اللي درتهم كان 8 ديال الملاعق غادي نخلي الخليط يرتاح واحد خمس دقائق وغادي نمشي نسخن الفرن على 180 درجه وغنوجد كذلك الصينيه اللي غادي ندفع فيها المول بالنسبه للفرن كنسخنوه على 180 درجه بعد ما كندخلوا الكيكه ديالنا كنردوه على 160 باش انها تحمرنا من كل نواحي وحتى اللون ديالها يكون متوحد هنا بعد ما دهنت المول ودرت له شويه ديال الدقيق كنضيف الخليط في المول وغادي ندخلو كيف ما قلت لكم الفرن اللي غادي يكون مشعول قبل على 180 درجه بعد ما غادي ندخل الكيكه ديالي غادي نردو 160 درجه باش انها تحمر جيدا وكذلك اللون يكون موحد اما بالنسبه للوقت اللي كتستغرق فيه ديال الطياب كتاخد ما بين 25 دقيقه حتى 30 دقيقه وكيبقى كذلك على حسب النوعيه ديال الفرن اللي غادي طيبي فيه كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا بعد ما طابت كتجي محمره انا حاولت انني نختصر لكم المراحل باش ما يكونش الفيديو طويل الكيكه كتجي رائعه لا في اللون كيف ما كتشوفوا راه تحت الكوب كيبان لكم اللون ديالها كتجي غزاله بزاف لا في المذاق لا في الشكل حاولت انني ندهنها بالقليل ديال العسل ودرت عليها الكوك من الجوانب والفوق درت لها اللوز effilé على هذا الشكل اللي حمرته وزوقتها الفوق بالكراميل على هذا الشكل بحيث انني الكميه ديال السكر درتها قليله يعني الحلاوه غادي تكون ناقصه غادي نحاول انني نقطعها باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كي غتكون شفتوا معايا هنايا كيكه كتجي معتبره كتجي هشيشه بزاف كتجي لداخل كتحسي بها فيها غير الكوك يعني ما فيهاش كاع الدقيق حيت انها كتفتت بزاف وطريه هشيشه بزاف المذاق ديالها رائع آه، لا في المذاق لا في اللون كيف ما راكم تشوفوا اللون ديالها كيجي موحد وكتجي بنينه بزاف نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق كيف ما شفتوا راها كتبان لكم الشكل ديالها كتجي طالعه وكتجي هشيشه وناجحه مقادير بساط والطريقه سهله وبسيطه ما فيهاش نهائيا تعقيدات اولا المراحل كيف ما كتشوفوا في الصوره راها واضحه الكيكه كتفتت غير بوحدها يعني ما نهائيا ما معجناش المذاق ديالها لذيذ بزاف نتمنى ان الفيديو الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك اما بالنسبه للناس اللي كتشوف اول مره القناه نتمنى انها تعجبكم ولا عجبتكم بطبيعه الحال الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد المشاركه مع الاحباب ومع آه، الاصحاب باش تكبر القناه وفي هذه المرحله كنكون وصلنا لاخر جزء من هذا الفيديو لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد افكار جديده ووصفات جديده وشهيه طيبه